Ella sonríe y yo contento Quería verte pero lento Ella sonríe y yo contento Quería verte pero malento Estaba pensando en el tiempo embora cabeza, yo no te miento También da su sonrisa, se va el aliento Vamos juntos a volar, abrazarnos en el viento con Mi interior al infierno Sin razón, sin razón Pierdo cuando pienso Todas sonríen, yo decreto Y si te duele lo lamento Si te duele lo lamento Si te lastimé nena lo lamento Rompo todo lo que toco y siempre me arrepiento Arando en búsqueda de Vamos Vámonos al amanecer Nadie tiene que ver, invisibles hay que ser Dicen que lo nuestro es imposible